Euh, suñ yëngatu buñ ko xoolee milieu rural la ak milieu urbain maanaam ci diwaanu kaw gi ak diwaanu taax yi foofu la ñuy yëngatu yëngatu yi ñuy def nag du yëngatu yoo xam ne ñun ñoo ñëw jox ko jigéen ñi waaye buñ waxtaanee ñoom ci ñoom jafe-jafe yi ñuy am ci yan saafara lañ bugg ci la yëngatu yëngatu yooyu di judd mu nek nak ay yëngatu yoo xamante ni manam ñi maanaam bu ñu nee tey munoo manam ñu fexé ba munal la manam tagal la ba nga mun fexé tamit aw ma ba nga amal sa bop fexé tamit ba yow sa bop nga mun jang xam rañé fexé jigen bi nga xamanteni tay xamul ndax amna sañ-sañ wala amul sañ-sañ ñu xamal ko li nga xamanteni moy sañ-sañam ak li nga xamanteni modi waré di benen bi aussi fexé ba xex li nga xamanteni moy dafa am yoo xam ne aada bàyyi na ko fi waaye dañuy tànn lan moo gën ci aada parce que aada léeg ñu ne jigen warul jàng jigen warul xam waaye ci jamono nu muy doxee gis nañu warna war na warna jigéen xam jigen warna mën am sañ sa ci joxe kàddoom ci dogal boo xam ne ñu ngi koy jël. jigéen ñi nga ñu am ay feta te xamuñ nu ñuy def ba mu tegu ci yoon. Il am ay organ ay comité de coordination mais dafa am aussi ay cadre cadre de concertation mais am a aussi ay cellule régionale tey cellule régionale Kongaat organisation yi ci bokk yëpp euh, euh, point focal bi APROFES la am na réseau civil Jigéen am na li nga xamante ni mooy réseau éco citoyen ci wàllu environnement lol tay organisation ñun relation yu bax dal am nañ ko li nga ak li nga xamanteni moy organisation yi nga xamni ño nek fi que ça soit moy organisation féminine wala organisation mixte mais am nañ ay relation dem ak dik demanté ak dikkalante ci lepp lo xamni suñu walu walu yëngatu yu ñu def la suñ ci amé suñu xalaatu aussi dañ koy joxé